बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हाजरीन कराम हम आज कोऑपरेटिव अकाउंटिंग सिस्टम पर बात करेंगे कि कोऑपरेटिव का तरीके पर हिसाबात तैयार करने का क्या तरीक़ार है और महकमे इमदाद बहानी के जो ऑडिटर्स हैं तो वो किस तरह इस सिस्टम के तहत अपने फ़रज़ अंजाम देंगे ऑडिट के सिलसिले में इंक्वायरी के सिलसिले में तो इस पर हम बात करेंगे इससे पहले जो है मैं मेरा नसबुल अहम जो है मैं इसके सामने आपको पेश करना चाहता हूँ <clears throat> तारीख के बेहतर और आप इंसान कि उन काविशों पर मुश्तमिल है जिनसे उन्होंने कुत के नए वसाइल का सुराग लगाया जो सर सब दरक हमेशा इंसान के इश्तरा के अमल से परवान चढ़ता है मेरा नसबुल कानून इमदाद बाहमी बजरिया 1925 और कवायद उन्नीस सौ सत्ताईस कानून इमदाद बहानी मजरिया सिंध 2020 और कवायद जवाब 2020 और अंजुमन के कवायद जवाब के तहत अंजुमन के कारोबार को सही खतूत पर इस्तेमाल करने के तरीक़ार को आम करना है इस सिलसिले में मैंने महसूस किया है कि रिहायशी अंजुमनों के लिए बिलखसूस अकाउंटिंग सिस्टम के बारे बारे में जिसमें मालियात हिसाब और किताब ज़रूरी मालूम एक <clears throat> आप तक बहुत पहुंचाऊं ये मेरा नसबुल ऐन है <clears throat> अब इससे पहले हम <clears throat> इमदाद बाहमी क्या है सालाना इजलास बुलाने का तरीक़ार क्या है सालाना इजलास बुलाने में क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी मंजूरी के लिए सोसाइटी के जिम्मेदारियां क्या हैं कमेटी के फ़रज़ क्या हैं सेक्रेटरी के फ़रज़ ड्यूटीज क्या हैं इस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं और सबसे अहम मौजू जो है वो है कोऑपरेटिव अकाउंटिंग सिस्टम देखिए हर महीने का हर महकमे का इदारों का अपना अपना एक सिस्टम होता है उसी के तरीके कार तहत चलते हैं जैसा कर्जदार की सोसाइटीज हैं या स्टोर्स हैं या आपके जो सरकारी महकमे हैं चाहे रेवेन्यू बोर्ड हो चाहे <clears throat> और दूसरे जो महकमे जात हों उन सब का हर एक का अपना अपना एक हिसाब किताब रखने का तरीक़ेकार है और उसी के तहत वो काम करते हैं लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कि कोऑपरेटिव में कोई सिस्टम ऐसा राइज नहीं है जिसके तहत काम किया जाए या महकमा तो मांगे तांगे के भाई उस महकमे के ऑडिट करने का तरीक़ार क्या है आई बी ए के तरीक़ार क्या है या दूसरे महीने क्या करते हैं किस तरह से हिसाब किताब रखते हैं ये हम अभी हम इस वक्त तो हो रहा है लेकिन पहले ऐसा नहीं था उन्नीस अड़तालीस के बाद जब महकमा कायम हुआ और उस महकमे के जो अफसरान थे तो उस जमाने में वन यूनिट हुआ करता था यानी पूरे चार सूबे नहीं थे बल्कि एक ही वन यूनिट था और जिसके तहत तो उसके जो ट्रेन एक कॉलेज रायपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज था जहाँ पर ट्रेनिंग जाती थी चाहे चारों पूरे उसमें तो यहाँ से भी सिंध से भी जो लोग जो जाते उनको जो अपॉइंट करते थे तो उनको अपॉइंट करते फौरी ट्रेनिंग पे भेज देते थे वहाँ पर यकीन मानो वो भी नौ महीने की ट्रेनिंग होती थी लेकिन एक एक वहाँ पे हॉस्टल बने हुए थे जो यहाँ से जाए कराची से जो लायलपुर जाए या दूसरे शहरों से जो जाए तो उनके लिए वहाँ पर इंतजाम का रहने का घर जाने नहीं देते थे और बहुत सख्ती थी वक्त की पाबंदी लाजमी थी और वहाँ पे जो है बहुत सख्त इंतजाम थे और बहुत सख्त ट्रेनिंग होती वो पास करने के बाद जो वहाँ से अफसरान अपने जो है इलाकों में अपने शहर में आके अपने महकमे के जो काम करते थे वो इंतहाई सही और सही काम हुआ करता था ये तो उस जमाने के जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसका सूरत हाल आप आप देख रहे जो पुराने सोसाइटीज़ हैं इस वक्त मौजूद हैं आबाद हैं बिल्कुल तो ये उसी का है कि उनकी कारकर्दगी जो है वो इस तरबियत से हुई तो आज चूंकि तरबियत है ही नहीं ना सोसाइटियों को मालूम है कि उनको किस तरह काम करना है ना ही अभी महकमे कप्तान को ये पता है कि किस तरह से ऑडिट करना है हमारा क्या तरीक़ेकार है तो इसलिए मैंने अपना यह प्रोग्राम बना के ये मौजूद में जो है मैं आपसे आज बात करूँगा और तफसीली आपसे मैं इस सिलसिले में तो बात करूंगा और एक बात और भी बता दूं कि हमारा जो कॉपरेटिव कॉलेज में इस वक्त मेरे तरबियत इंस्पेक्टर साहबान हैं उनको बहुत मदद मिलेगी इस मजमून से तो मैं अब एक चीज और मैं आपको बता दूं जो हैरान सुन है कि I B A of business chartered accountant जो है आई सी ए चार्टेड अकाउंटेंट जो है उसका कोर्स सात साल है सात सेवन ईयर्स है तो तीन साल तो थ्योरी पढ़ाई जाती है और चार साल प्रैक्टिस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास उन तलबा को भेज दिया जाता है तो वो तो हर छः छः महीने सेमिस्टर उनका होता है उसमें वो इम्तहान भी देते हैं और आप यकीन माने कि जिस कंपनी में जो वो जाते हैं वहाँ पर उनको कोई तनख्वाहें नहीं दी जाती बल्कि कोई महीना आमो के लिए कुछ कोई तीन हज़ार दे रहा है कोई पाँच हज़ार दे रहा है पता नहीं कितने दे रहे हैं ये उनको देते थे ये नहीं कि और फिर हर मैंने चूँकि अपने हवादन हंसा सोसाइटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो <clears throat> ऑडिटर्स आते थे चार्टेड अकाउंटेंट का कवि एंड कंपनी वो लड़कों को दो भेज देते थे कि जैसे आप जाएं आप जाके बैठ के अपना ऑडिट शुरू करें तो वो महीना महीने लगाते दो दो महीने लगाते बैठे रहते सुबह शाम तक उनको ऐसा नहीं था कि साहब जाएं और दो घंटे हाजिरी लगाए चले जाएं तो वो जो है हाँ जो सोसाइटी कैश बुक तैयार करती थी उसका पूरा देखते थे कि ओपनिंग क्या थी क्लोजिंग क्या थी पिछले साल क्या पैसे बचे थे और कभी क्या बचे हैं बताया और वो और उसके साथ जो रसीदें हैं वसूली की जो पेमेंट की है वो कैश बुक से तमाम टैली करते हैं एक एक शीट है उनके बनाते वो फिर उसके बाद वो लेजर जनरल लेजर में जितने हेड आपके पास हैं दस हैं पंद्रह हैं कास्ट अपलाइट का है डेवलपमेंट का है आपके इलेक्ट्रिक का है हाँ, वो सारी चीज़ें जो है वो, वो हर एक हेड के बनाते मुलाजमीन का है अब आप देखें मुलाजमीन को जो है साल में बारह महीने की उसको तनख्वाह दी जाती है तो बारह महीने का एक रिकॉर्ड देखते हैं कि सर इस साल में इसने कितने तनख्वाहें उनको दी गई और कितनी तनख्वाह उनको देने से बाकी है फिर क्यों नहीं दी अब वो सवाल करते हैं कि जब आप बताएं आपने उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी उसकी वजूहत वो वजूहत तो जो है अकाउंटेंट तो है या सेक्रेटरी है उसके लिए लाजमी हो जाता है कास्ट ऑफ लैंड है आपने जो है अब एक फीस किया हुआ है कि जी साहब एक पहले एक फीस में हम उनसे दस हजार रुपये ने मिसाल के तौर पर और अपने बारह हजार नहीं पूछा दो हजार इनसे ज़्यादा क्यों दिए ये है ऑडिट और जब पेमेंट कर दी है कास्ट ऑफ लैंड में जो है डेवलप पेमेंट ठेकेदार को मालूम हो कि आपने पाँच लाख रुपए पेमेंट कर दी वो कहते हैं कि इसके बिल कहाँ है लाओ इसका कंसल्टेंट इंजीनियर ने पास किया नहीं किया ये बताओ कमेटी ने बात कहने आपने पाँच हजार रुपये सक्रिय करते पाँच लाख रुपये क्यों दिए तो ये है जनाब ऑडिट और वो चार साल तक पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है कैश बुक है जा रहे जनरल ले रहे हैं बिटी कैश है उससे मुतल जितने लेजर्स हैं वो सब के वो ट्रेनिंग उनसे होती रहती है उसके बाद में फाइनल अकाउंट बनाना है रिसीव पेमेंट बनानी है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना बैलेंस शीट ये तो आखिरी मरहला है तो वो सात साल में ये सीखने के बाद वो चार्टेड अकाउंटेंट बनता है और हमारे पास इससे मैं क्या बताऊं आपसे कि आज उसका एक इंस्पेक्टर का आज अपॉइंटमेंट हो जाता है एक हफ्ते के बाद सात दिन के बाद उसको ऑडिट करने के लिए भेज देते हैं मैं जाऊँ ऑडिट करो तो अब ये कितनी अजीब बात है हैरान कुल बात है तो उसका मतलब ये है कि आप उसको भेजने से पहले पहले उसकी तरबियत तो करो उसको बताओ कि हमारे पास क्या कार ऑडिट करने का हम वहाँ जाए शर्मिंदा ना और फिर दूसरा है कि सोसाइटी वालों को खुद भी नहीं पता है तो इसलिए जो है वो भी वो नहीं करते कि भाई क्या हो रहा क्या है जैसा ऑडिटर कहता है वो उस बात को मान लेते हैं लेकिन अब मैं आपको यहाँ तफसील बता रहा हूँ ये दोनों को महकमे के अफसरान को और सोसाइटी को इस पर गौर करना जरूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2020 के अहम दफात और कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल दो और सोसाइटी के कवायद जवाब कोऑपरेटिव सिस्टम के मुताबिक शामिल किए गए हैं ताकि जो भी सोसाइटी के हिसाब हिसाब किताब तैयार किए जाए उनको कानूनी हैसियत हासिल हो अब आप हम समझते हैं कि भाई ये आमतौर पर कारोबारी हिसाब किताब अकाउंटिंग के लिए मुरवजा उसूलों पर इनहार किया जाता है जो है स्वतः और उन उसूलों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर कोई अख्तराफ नहीं होता हाँ ये बात दुरुस्त है कि कारोबारी नौजत के एतबार से उनको तैयार करने और मुख्तलिफ खातों को बनाने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है यह मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन हिसाब किताब के असूलों में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती उन असूलों को पूरी दुनिया में मुसलमा अकाउंटिंग सिस्टम का दर्जा हासिल है इसी तरह इमदाद बहमी के अंजुमनों कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि कानून इमदाद बामी मजरिया 220 इमदाद बामी के अंजुमन के कवायद जवाब दो सौ बीस में ख़ास तौर पर ताकीद की गई है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हर अंजुमन इंतज़ामिया पर लाजिम है कि वह हिसाब किताब कानून इमदाद बामी बजरिया 220 और कवायद जवाब 220 के मुताबिक तैयार करें इस सिलसिले में एक रूल्स और बाजार में अहम दफात रखी गई हैं जिसका तस्करा हर अंजुमन के कवायद और जवाब में लाजमी किया जाता है लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि अक्सर वो बेहतर अंजुमन है इस बात का ख्याल नहीं रखती जिसकी वजह से वो अंजुमन है जो इंतहाई बयानदारी के साथ रकम वसूल व खर्च करती हैं उन पर भी बदयानी का वह हिसाबात में फेर फेर करने का इल्ज़ाम लग जाता है देखें सिर्फ इस वजह से कि आप तरीके हिसाब किताब रखने के तरीक़ेकार से वाकिफ़ नहीं अगर वाकिफ़ हों तो फिर ये नौबत नहीं आती इसके अलावा महकुम इमदाद बामी के तरफ से जो ऑडिटर अंजुमन के हिसाब की तनखी ऑडिट के लिए मुकर किए जाते हैं उ, उनको भी हिसाब की जांच पड़ताल में मुश्किल पेश आती हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ नौजत के एतराज वजूद में आते हैं और बिला वजह इल्ज़ाम उनकी दुरुस्ती जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं तो अब जहाँ तक तो हम आपने ये पहला हिस्सा है इसकी तफसील जो है बहुत बड़ी है तो हम किस्त बार इसको मैं आपके सामने पेश करूँगा उम्मीद है कि आपको मेरी काविज पसंद आएगी असलकम वरहमल वर्का